हाय फ्रेंड्स आज मैं दिखाती हूँ मेरे दोनों बच्चे कितने मस्ती करते हैं क्या कर रही हो दे दो बेबी को दे दो दे दो बेबी से क्यों लिया आपने हम्म, मजा आ गया ए देखो देखो इसकी दीदी कितनी बदमाश है सारे इसके टॉय छीन लेते हैं इसे खेलने नहीं देती बिल्कुल <laughs> मैदान ओच बेबी को भी मार देती हो नो नो नो नो क्या हो गया बेबी क्या हो गया क्या हो गया दीदी नापता ओ मैं पिटाई करूंगी दीदी को ने गिव मी फाइव कर दिया give me five baby give me five वाह बाय बाय बाय बाय करना बाय बाय करना बाय बाय देखो गिर गई जिंदगी गिर गई मेरी जिंदगी गिर गई घोड़ा बना लो जिंदगी को हॉर्स बन जा हॉर्स बट्टू देवी के लिए हॉर्स नहीं बनेगी हॉर्स बनो जल्दी हॉर्स बनो बैठेगा तो। बनो हॉर्स वाह हॉर्स तो चली नहीं पा रही आज खाना नहीं खाई